Os bichinhos tá, tá comendo. Comendo ração, né, meu filho? Tem, tem quantos dias? Oh, tem quantos dias, gente? Mais bichinhos. Tem 33 dias os bichinhos. É, A, a Magali entra dentro da vazia. A Lara aqui, a Magali com as manchinhas, ao Rex. Tava tá todo mundo chorando com fome, né, meu filho? Aí que eu fui e trouxe raçãozinho. Olha tá lá, olha o Rex. Aí o Rex. Rex. Tá com fome, Rex? Tô tá com fome. Deixa eu comer, deixa. Deixa o papai. Vai papai, meu filho. Deixa, deixa a Magali comer. deixa isso? Solta a Magali. Comer. Isso não é fofura, gente. Olha como é que tá gordinha, gente. Tá gostoso, menino. Tá gostoso, bebê? Hum. A Magali. Cadê Magali, Dana? aqui, aqui, é é é? Magali. E Magali. Ei, Magali. Ei, Magali. É, faz graça. ingresso. Você tá aí, Magali? Bota aqui, Magali. Deixa ela, que faz xixi. Deixa ela, ela tá saindo no banheiro. Não é, meu filho? Olha que gracinha, gente. Não é, meu filho? E, bebê? É, Cadê a Lara? Olha esse pilara. Ah, essa Lara também tá uma fomenta. Tá uma fomenta essa Lara. Ô, Lara. Ai, tá lambendo meus pés. Tá lambendo meus pés, né, Lara? Ai, isso é detalhe. Uhum. o Rex? Vem cá, Rex. Rex. hex Ciao.